So, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind da jetzt heroben auf der Piste Nummer 32 auf der Hochwurzen in Rormus heroben. Und momentan befinden wir uns genau zwischendrin und zwar Snowboard-Bewerb erster und zweiter Durchgang. Da gibt es also nach dem ersten Bewerb immer eine Protestzeit von einer Viertelstunde und dann wird also gestartet der zweite Durchgang. Genauso wie bei den Skibewerben gibt es also da eine Gesamtzeit, wo der erste und zweite Durchgang zusammengezählt wird und da geht es dann um die Medaille.